Сегмент споживчого кредитування першим відреагував на відносну стабілізацію курсу валют і зниження облікової ставки НБУ. Кількість пропозицій та максимальні суми позик в ньому виросли. З початку року кількість пропозицій строком 1 та 2 роки виросла більш ніж на 10% до 148. Трохи повільніше темпи зростання в сегменті трирічних позик плюс 8% до 125 пропозицій. Максимальні суми споживчих кредитів готівкою з початку року виросли на 40-50% в залежності від строку позики. Середній по ринку показник коливається в межах від 71 тисячі до 77 тисяч гривень. Сьогодні конкуренція загострилась. З новими пропозиціями виступають як е, лідери ринку, так і фінустанови, які раніше активно себе не позиціонували на ринку споживчого масового кредитування. Окрім традиційного зниження ставки для клієнтів з позитивною кредитною історією, банки використовують і нові заохочувальні інструменти. Я б відзначив можливість вибору зручної для клієнта дати платежа безкоштовний випуск дебітно-кредитної картки, яка є і інструментом погашення кредиту, і платіжним інструментом, а також може бути як джерелом накопичення власних коштів під підвищений відсоток. І відсутність комісії або зниження комісії за погашення кредиту альтернативними каналами термінали самообслуговування, інтернет-банкінг, перекази з картки на картку. Проте наявність опції кредитних канікул залишається одним із найбільш вагомих факторів при виборі програми споживчого кредитування вона надає можливість перенести свій платіж, пропустити щомісячний платіж. Якщо у клієнта виникли певні складності, він може поїхати за кордон або в нього фінансові якісь непередбачувані витрати. Клієнт не потрапляє в просрочку, у нього залишається хороша кредитна історія, не псуються стосунки з банком, не не нервує він зайвий раз і в той же час е, ну, комфортно обслуговує кредит. Експерт відзначає, в період фінансової кризи більшість банків переглянули свою політику щодо оцінки кредитоспроможності позичальника. Умови стали більш жорсткими. Збільшений пакет документів до потенційного позичальника, розгляд заявки займає більше часу. Ем, Набагато збільшилась кількість відмовлених заявок. Є банки, які кредитували і в кризу 2008-2009 років, 2014-2015 років. І споживач цінує таку стабільність, і це робить такі банки вибором номер один в очах позичальника. А фінустанови отримують бонус у вигляді кращого профіля клієнта. Експерт банку радить, на що потрібно звернути увагу, обираючи програму споживчого кредитування готівкою та заключаючи договір з банком. Це сума щомісячного платежа, дата платежа, до якого числа місяця треба внести цей платіж, штрафи та пені за несвоєчасне виконання, спосіб оплати, загальна переплата по кредиту. Другий момент це підводні камені, можливо, приховані комісії, це штрафи за дострокове погашення кредиту. І третій момент це додаткові опції, такі як канікули, платіжні картки та інші речі, які дозволяють клієнту більш комфортно обслуговувати кредит. На сьогодні у нас все. А Простобанк вам бажає приймати тільки виважені фінансові рішення.